Por aquí somos una empresa que nace hace 34 años. Actualmente somos una empresa que fabricamos mobiliario no solo de oficina, principalmente de oficina, pero nos enfocamos también en otros segmentos como la hotelería, restaurantes, hospitalidad, contract. Y estamos integrando nuestra propuesta para abarcar muchos más espacios de lo que, es este, lo que necesita el mobiliario. Pues somos una empresa jalisciense, orgullosamente jalisciense. Tenemos eh, em, varias áreas de la empresa en donde tenemos este, fabricación, empaque, metamecánica, comercialización, administración Empezamos a trabajar con un ERP de origen brasileño. Llegó un punto donde el software ya era no obsoleto, pero sí nos quedó corto. Ya era muy complicado el desarrollar cosas nuevas. Entonces decidimos cambiar de ERP, cambiar un sistema nuevo este, y le dimos oportunidad a un ERP local. No nos fue bien. El desarrollo tomó mucho tiempo, más de lo planeado. Eh, su metodología fue muy mal llevada y pues obviamente nos ocasionó que cuando arrancamos, arrancamos muy mal. Tomamos la decisión de buscar una alternativa nueva y ahí es donde entra Humanitech a salvarnos, como quien dice. Pues fue una, una opción que cubrió todas nuestras necesidades, las cuales veníamos con muchas, este, con muchas fallas, con muchos huecos, entonces creo que este, pues Humanitech nos, este, nos dio todo lo que necesitábamos para poder instalar un ERP que nos sirviera de comunicación, que nos sirviera para mejorar nuestros procesos productivos. Ellos no hablan en particular de un producto o de dos productos, ellos hablan de la forma como te pueden ayudar a que tu empresa funcione como quieres que funcione. Estuvo muy bien planteada toda la, implementación que se iba a, llevar a cabo, este, todo el proceso muy bien estructurado, involucraron a todas las áreas este, que se necesitaba involucrar, no fue que lo viéramos nada más con el área de sistemas. Y lo, y empezamos a trabajar desde el inicio con todo el equipo de Humanitec, con gente muy profesional, con gente que entiende la parte de cómo trabajan las empresas, nos traen las mejores prácticas de la industria y de otras industrias y las vamos adaptando nosotros, vamos mejorando lo que hacemos hoy en día. Nos, este, nos dio todo lo que necesitábamos para poder instalar un RP que nos sirviera de comunicación, que nos sirviera para mejorar nuestros procesos productivos. Cumplimos todos los pasos en tiempo porque involucramos a todo el equipo, a todas las áreas y lo logramos en tiempo récord. O sea, el proyecto estaba para cerrarse en seis meses. Al cuarto mes estábamos iniciando el switch con el nuevo sistema y ya con el equipo de Humanitec aquí para darnos el soporte, las capacitaciones, el entrenamiento. La verdad es que antes una queja constante de que esto no se adapta, esto no me sirve, ¿cómo le hago? Entonces todos estábamos como todos revueltos, no sabíamos ni por dónde y actualmente todos estamos trabajando en proceso, todos estamos mucho más confiables, estamos este, y confiados en que pues vamos a solucionar las cosas. Hasta ahorita, bueno, el soporte que nos han brindado Humanitec ha sido eh, excelente comparado con el que teníamos antes y es más personalizado y muy, eh, de muy buena calidad. Están ahí desde principio a fin, nunca nos dejaron solos y siempre está, este, estuvieron como muy al pendiente de que cada proceso funcionara como tiene que funcionar. Es muy buena empresa como para una, pensar en una implementación con ellos y recomendable. Si están en búsqueda de una solución, de un partner que les ayude al éxito que están esperando, que están buscando, Apóyense en alguien que en verdad tenga la experiencia y tenga el profesionalismo para hacerlo. A mí lo que más me convenció cuando estábamos en la selección y apareció Humanitech fue eso, que yo quería saltarme pasos, que yo quería ser alguien que agilizara esa parte con mi metodología fusionada con la de ellos. Y me dijeron, no, si quieres lograr el éxito conmigo, tenemos que hacer esto como yo te lo pido.